Bonjour, je vous montre les belles maisons de la rue Cockburn. Donc ça, c'est une vraiment très, très belle maison et grosse avec la cheminée spéciale. On va aller par là-bas et je vais aussi vous montrer celle-ci qui est très jolie avec euh, les petits pignons, les petites... Euh, le grenier, les petites lucarnes. Ça, c'est la rue Notre-Dame que je vous ai déjà montrée. Et là, on va marcher sur Cockburn. Et vous voyez que ça, c'est une piste cyclable. Un peu tout croche, mais en tout cas, c'est la piste cyclable. Donc, on traverse sur le passage piéton. Les autos sont censées arrêter, mais ils n'arrêtent pas tout le temps. Donc, vous voyez, Notre-Dame et Cockburn. C'est une très belle rue, elle est très large. Il y a aussi une piste cyclable ici. Et elle est spéciale à cause des lampadaires. Je pense que c'est la seule rue, en tout cas que j'ai remarqué, qui a des beaux lampadaires comme ça. Euh, par contre, ils n'ont pas coupé le gazon ici. Donc euh, là, je suis sur la piste cyclable. Normalement, c'est seulement pour les vélos. Seigneur. J'aime pas trop les, automobilistes énervés. Donc, on a vraiment des maisons intéressantes. Hein. Tenez, c'est à vendre si ça vous intéresse. <laughs> les, fenêtres tout arrondies, c'est intéressant. Euh, on a vraiment des belles maisons des deux côtés de la rue. Il y a beaucoup d'arbres. Encore des petits pignons pointus, c'est joli. Et il y a beaucoup de maisons à vendre, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que l'économie va pas bien. Pourtant, euh, il y a une pénurie de logements. Ah oui, je, veux, je vais arrêter après cette maison-là, que aussi je la trouve très intéressante. Avec les arches comme ça, je trouve ça vraiment beau. C'est des modèles euh, assez uniques. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent au Québec. En tout cas, ça fait plus... Euh, pour moi, ça fait architecture tropicale <laughs> avec les arches qui protègent du soleil. Je trouve ça très beau. En tout cas, donc voilà, c'est la belle rue Cockburn, avec ses beaux lampadaires. Salut!